我们在生活，但是我们没有觉知到我们的存在；或是我们在生活，而我们没有记住自己。我们在吃东西，或是在洗澡，或是在散步，我们并没有觉知到我们自己的存在。每一样东西都是，只有我们自己不是。树木、房子、交通，每一样东西都是。 我们觉知到我们周围的每一样东西，但是我们并没有觉知到我们自己的存在。我们或许觉知到整个世界，但是如果我们没有觉知到我们自己，那么那个觉知是假的。为什么？因为我们的头脑能够反映每一样东西，但是我们的头脑不能够反映我们自己。 如果我们觉知到我们自己，那么我们就超越了头脑，记住自己无法反映在我们的头脑里，因为我们在头脑的后面，而头脑只能够反映出在它前面的东西，我们只能够看到别人，但是看不到我们自己。我们的眼睛能够看到每一个人。 但是，我们的眼睛无法看到我们自己。如果我们想要看我们自己，我们需要一面镜子。只有在镜子里面，我们才能够看到自己。这个技巧说，在做任何事情的时候，唱、看或品尝，要觉知到我们的存在，发现那永生的。 发现在我们自己里面的能量、生命以及那永生的，像我们在树下散步，树木存在，微风存在，太阳存在，这是围绕在我们周围的世界。我们有觉知到它，站一下子，突然觉知到我们是，但是不要将它语言化，只要感觉。 我们是这个非语言的感觉，即使只有一下子，也会给我们一个瞥见，瞥见神性。而那个瞥见是迷幻药无法给我们的，那个瞥见是属于那个真实的。就在那一下子，我们被植回我们本性的中心。